हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी तो स्वागत है आपके अपने चैनल माई स्टडी फ्रेंड में तो गाइस अभी नई नोटिफिकेशन निकली है नोटिफिकेशन के साथ साथ उनका फॉर्म फिलअप भी शुरू हो गया है तो गाइस जो भी फीमेल कैंडिडेट से ये फॉर्म सिर्फ उन्हीं के लिए थमनेल देख के आप समझ गए होंगे ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है इंडियन आर्मी में है मिलिट्री सर्विस टाइप का है ठीक है तो देखिए इनके लिए हमें क्या है एलिजिबिलिटी क्या है कब से फॉर्म भरना हो शुरू हुआ है कब तक जहाँ ख़त्म होगा कितने तक रहेगा क्या रिक्वायरमेंट्स है फिज़िकल क्या है मेडिकल क्या है सब बताऊंगा इसमें कि मैरिड मैरिड अगर भर सकते हैं तो किस सिचुएशन में भर सकते हैं टोटल जानकारी इस वीडियो में दूंगा एजुकेशनल क्या है एज कितने क्राइटेरिया तक रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबा लीजिए वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा चलिए शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले जो बात है जो फॉर्म फिलअप होगा फॉर्म फिलअप होगा आपका 25 अप्रैल 2019 यानी आज से फॉर्म फिलअप शुरू हो गया और 8 जून तक फॉर्म फिलअप होगा ठीक है admit card for the railway will send through email तो जो भी आपका ईमेल आईडी डालेगा उस पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा ठीक है फिर देखिए हम लोग का जो एज क्रिटेरिया रहेगा वो साढ़े सत्रह से इक्कीस साल रहेगा और category soldier general duty women military police ठीक है तो एज क्रिटेरिया जो है आपका साढ़े सत्रह से इक्कीस साल तक रहेगा मतलब कि बॉर्न बिटवीन होना आप चाहिए एक अक्टूबर उन्नीस से एक अप्रैल दो तक उससे ज़्यादा नहीं 2002 से कम नहीं होना चाहिए मतलब 2003 नहीं होना चाहिए उन्नीस से उन्नीस नहीं होना चाहिए ठीक है निन्यानवे हो सकता है 2000 2001 2002 फिर देखिए हाइट जो 142 सेंटीमीटर चाहिए मिनिमम फिर वेट जो होगा आपका वो हाइट और एज के अनुसार लिया जाता है ठीक है हाइट और एज के अनुसार वेट लिया जाता है फिर देखिए मिनिमम एजुकेशन जो आपका टेंथ होना चाहिए पैंतालीस परसेंट टोटल मार्क्स होना चाहिए और थर्टी थ्री परसेंट हर सब्जेक्ट में होना चाहिए तो अगर ये सब एलिजिबिलिटी है तो आप भर सकते हैं अगर थर्टी थ्री परसेंट हर सब्जेक्ट में नहीं है भले ही आपका सेवेंटी परसेंट आ गया किसी में तीस परसेंट ही है तो आप नहीं भर सकते हैं ठीक है फिर देखिए एडमिट कार्ड एक बात बता दूँ सबका नहीं आएगा जितना वैकेंसी खाली होगा उतना ही मतलब उसके रेशियो के अनुसार आएगा कि कितने लोग अनसिलेक्ट होते हैं डिसक्वालीफाई होते हैं तो सबका नहीं है कि जिनका पहला सिचुएशन बनता है कि जिनका मैट्रिक में नंबर ज़्यादा है ठीक है तो उनके अनुसार आएगा अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स का सेम मार्क्स है मैट्रिक में तो एज के अनुसार आएगा ठीक है higher age will be preferred जिनका एज ज़्यादा होगा उनका एज आएगा ठीक है फिर देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट पहले होगा रैली टाइप का है तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होगा आपका पहले group one one point six kilometre होगा साढ़े सात मिनट का फिर ग्रुप टू आठ मिनट में आपका होगा वन पॉइंट सिक्स किलोमीटर ठीक है लॉन्ग जंप दस फीट है हाई जंप तीन फीट है ठीक है बहुत आसानी है दस फीट तीन फीट बहुत कम है ठीक है फीमेल है इसीलिए कम है फिर देखिए उन लोग को रिलैक्शन मिलेगा जो डॉटर ऑफ सर्विस मैन है इसका एफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वहाँ से आप पूरा पढ़ लीजिएगा उनको दो सेंटीमीटर का हाइट का रिलैक्शन मिलेगा और दो किलो वेट का रिलैक्शन मिलेगा तो इसी तरह और जो भी हैं उन सबको उतना ही मिलेगा ठीक है तो आइए आगे देखते हैं फिर देखिए जो मेडिकल एंड स्टैंडर्ड्स होगा टू बी डिमिट फिट मतलब पूरा फिट होना चाहिए मेंटल है मेंटल फिजिकल टोटली फिट होना चाहिए ठीक है तो फिर देखिए जेंडर जो होगा वो फीमेल है सिर्फ ठीक है फीमेल जेंडर के लिए फिर देखिए अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो any female candidates the found to be pregnant shall be disqualified and her candidature rejected मतलब प्रेग्नेंट नहीं होने चाहिए ठीक है फिर देखिए रिटर्न टेस्ट जो होगा थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा ठीक है will be conducted for medically fit candidates at nominated venue मतलब पहले टी और मेडिकल हो जाएगा उसके बाद ये रिटर्न टेस्ट होगा लोकेशन डेट जो जो जो भी आपका एडमिट कार्ड में रहेगा उसके अनुसार आपका वहीं पे एग्ज़ाम होगा ठीक है फिर देखिए बोनस बॉक्स में मिलता है सी के लिए डॉटर वगैरह जो एक सर्विसमैन की होती है सर्विसमैन को उसको बीस मार्क्स का बोनस मार्क्स मिलता है एन सी सी ए होल्डर जो होते हैं उनको पाँच मार्क्स बी जो है दस मार्क्स और सी जो है उनको जैसा मिलेगा सी ई ए सी ई ए के अनुसार ठीक है तो अगर सोचिएगा कि मेरे पास सारे सर्टिफिकेट हो तो सारों का एविल कर ले तो नहीं देखिए यहाँ लिखा one one relaxation can be availed ठीक है फिर देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको जो है एडमिट कार्ड लेके जानी है फ़ोटोग्राफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपको मैट्रिक का मार्कशीट ले जाना है अगर प्रोविजनल ठीक है नहीं तो एसएलसी लेके चले जाइए ठीक है मार्कशीट ज़रूर लेके जाइएगा उनका फ़ोटो कॉपी भी लेके जाइएगा डोमिसिल सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको फिर जाति प्रमाण पत्र मतलब ऊपर डोमिसल मतलब हो गया आवास प्रमाण पत्र रिलीजन धर्म प्रमाण पत्र हो गया आपका हिंदू मुस्लिम ठीक है तो ये आपका एसडीएम के पास जाके करिएगा तो बन जाएगा या फिर तहसीलदार के पास भी जाएगा तो बन जाएगा तो स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो वो उसका यूज़ कर लीजिएगा फिर देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको दे देंगे सरपंच दे देंगे आपको वहाँ से आप ले लीजिएगा एन सर्टिफिकेट है तो ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं ठीक है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है तो देखिए क्या रिलेशनशिप सर्टिफिकेट क्या होगा देखिए relation certificate issued from respective record office only duly signed by record officer record officer द्वारा एक साइनेचर होगा से सर्टिफिकेट का उसमें आपका रैंक नेम वगैरह लिखा हुआ रहेगा उसको लेके जाना है ठीक है फिर देखिए अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको सरपंच बना के दे देगा वहाँ से आप ले जा सकते हैं सरपंच से बोलिए अनमेरिड कैंडिडेट अनमेरिड सर्टिफिकेट चाहिए मैं आपको बना के दे देंगे ठीक है फिर देखिए मैरिड कैंडिडेट्स भी भर सकते हैं लेकिन कुछ सिचुएशन है डाइवोर्स होने चाहिए अलग होने चाहिए लीगली ठीक है मतलब कोर्ट से डाइवोर्स होने चाहिए फिर देखिए और उनके पास कोई बच्चे नहीं होने चाहिए तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ठीक है फिर देखिए एक और है widows of defence personnel who have died in harness will be eligible to apply for enrolment as women M P such widows even with children देखिए यानी जिनके पति जो हस्बैंड है वो डिफेंस में रह के डेड हो गए हैं या फिर किसी तरह शहीद हो गए हैं तो उन वो भी भर सकते हैं उनके पास बच्चा है फिर भी भर सकते हैं ठीक है तो मैरिज आपका ट्रेनिंग के दौरान नहीं होगा ठीक है फिर देखिए आपको single bank account PAN card and Aadhaar card तो उन सबको लेके जाना है उसी में आप लोग का पेमेंट आएगा ठीक है तो बस यही है और देखिए आपको मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा देखिए पच्चीस अप्रैल को डेट निकला है ठीक है तो आज से फॉर्म फिलअप शुरू हो गया जिनको भरना है भर लीजिए अपने कैफ़े में जाके खुद से भर सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ओनली आज से शुरू हो गया है आठ जून तक जाएगा ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ठीक है तो आज शाम तक मैं आपको मैथ की वीडियो दे दूँगा मैं जैसा कंपटीशन की तैयारी करवाता हूँ तो दो मैथ की वीडियो लाऊँगा ठीक है तो एक एवरेज पे लाऊँगा एक परसेंटेज पे लाऊँगा ठीक है थैंक यू